让这树叶轻轻晃，透出了你脸庞，挥散。 身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些痒？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉。 在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球。 事情不想去等。 灰色的天变得好明朗，当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些异样？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。 全都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。Despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游。 谢肥而不腻期待的办卡 d i s p a s i t o 在你耳边和眉眼之间去漫游你像宇宙环绕着我小小星球快乐之后我们之间是否哀愁 d i s p a s i t o 贴近胸口缠绕的手耳边问候唱完这首还有一句依依不舍感谢今天温暖我 树叶轻轻晃，透出了你脸庞。灰色的天变得好明朗。当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些样？我怎么变得脸红红，像着了魔？想想和你一起做梦的生活。 这些画面不停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。Despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球，快乐之后。我。 不腻，期待的办卡。Despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球。快乐之后，我们之间是否哀愁？t i s p o 贴近胸口缠绕的手，耳边问候。唱完这首，还有一句依依不舍。感谢今天温暖我。 树叶轻轻晃，透出了你脸庞。灰色的天变得好明朗。当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些痒？我怎么变得？ 红上着了魔，想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看，你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙。 露出了你脸庞，灰色的天变得好明朗。当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些异样？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。 你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。 期待的办卡 this is posito 在你耳边和眉眼之间去漫游你像宇宙环绕着我小小星球 谁出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些痒？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。